Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, selamat petang semua. Hari ini di berkesempatan uh, nak berkongsi tentang pengalaman uh, Puan Halidah, Cikgu Halida, Uh, dia punya perkongsian ni sangat hebat. Uh, dia antara cikgu yang dekat sekolah ni rasa tak pernah marah. Ah, tak pernah jarang sangat nampak dia marah. Okey, jadi hari ni ah, Rina nak minta dia berkongsi sikit pasal Alora. Okey, boleh cikgu kenalkan diri dulu? Insya-Allah. Uh, sebagaimana yang diberitahu tadi nama saya Halidah binti Kamsan. Uh, apa lagi nak cakap? Umur uh, 57 tahun sekarang ni dan dah uh, mengajar 35 tahun di sekolah eh, di sepanjang perkhidmatan saya dan di sekolah ini 29 tahun. Saya berasal dari kampung Parit Tamsi Rengit Bertepat. Okey. Lama betul dah Puan Alida ni rupanya mengajar. Hmm. <laughs> Okey. Uh, boleh ritahu macam mana Puan Alida boleh tahu pasal seluar Alora ni? Okey, saya mendapat tahu daripada uh, Encik Azri sendirilah. Kerana sebenarnya sebelum ni pun saya tak tak kisah pun benda tu sangat. Uh, tapi bila dia kenalkan kepada saya dan saya memang ada sakit apa uh, urat-urat saraf. Saya di diberitahu doktor ada sakit urat saraf di bahagian kaki saya teruk lah. Nak berjalan pun susah dan memang sakit daripada pergelangan kaki kadang-kadang ke jari sampailah ke peha saya sakit. Okey. Dia ada masalah sakit urat saraf ya. Eh. Uh, okey. Sebel, uh, sebelum menggunakan Alora ni, apa rawatan ataupun itia cikgu uh, untuk masalah cikgu ni? Ya, saya biasanya urut lah. Uh, memerlukan bantuan urut daripada tukang urut dan kadang-kadang tak boleh tidur saya bila sakit jadi anak-anak saya yang urut saya lah bila lepas huruf tu macam saya boleh tidur. Ha, tapi boleh katakan hampir setiap masa bila saya sakit memang kena urut dulu. Ha, itulah. Okey. Ha, selama ni memang kerap berurut lah ya. Ha, Okey. Okey, apa yang cikgu rasa setelah menggunakan seluar Alora ni? Ha, Alhamdulillah, saya rasa saya baru guna beberapa hari saja saya punya sakit urat saraf tu dah sangat kurang. Saya tak perlu lagi diurut. Ah, dah berapa bulan ni saya pakai sekarang ni memang dah tak dah tak diurut lah lebih kurang sebulan ni eh. jadi saya memang anak-anak saya tak perlu urut saya lah bagian kaki saya macam dah bebas lah saya boleh berjalan dengan lebih cepat lah kalau dulu memang saya tu berhenti nak naik tangga kat sekolah pun saya memang berhenti kat tengah-tengah tu menahan kaki saya sakit menahan kekuatan tenaga saya lagi tapi sekarang Alhamdulillah lah nampaknya masalah tu hilang tiba-tiba hilang itu Okey. Masalah dia hilang ha, setelah dia pakai Alora ni. Ha, jadi selama ni kalau dia nak naik tangga tu memang uh, setapak setapak ha, ha, sampai dia berhenti-berhenti and then uh, kali ni dia dah laju dah sebulan ni memang nampak ketara lah tadi Polri nampak dia punya jalan pun dah stabil sangat. <laughs> Okey. Uh, kat sini uh, Puan Alida. Jadi kita kadang tengok apa ni ramai mungkin uh, apa ni yang tengok kita punya live ni okey jadi uh, puan Alida nak menyarankan ke ataupun ada apa-apa nasihat untuk orang yang di luar sana untuk mencuba seluar Alora ni um, macam mana saya nak kata ya ramai orang kata seluar tu macam ada jodoh lah dengan kakak sebab tu kakak pakai seluar tu banyak perubahan yang baik mana sembuh lah macam sembuhlah juga ke arah sembuhlah kaki kakak ni tapi uh, saya uh, siapa nak mencuba tu bolehlah ter- lah uh, dan patuhilah segala yang disarankan di situlah pakai uh-uh, pakainya itu. lebih daripada 8 jam tu yang beritahu saya lah menjaganya pun gantung tu pun ada caranya mencuci pun ada caranya ikut je lah uh, dan saya pun masih lagi ke arah kalau boleh nak cerdas, macam muda. <laughs> Mudah-mudahan. Saja mudah-mudahan. Nah itulah. Okey. Okey. Uh, sampai di sini dulu perkongsian kita pada hari ini dan moga-moga Cikgu Halidah uh, akan lebih cepat sembuh daripada segala penyakit-penyakitnya. Uh, kita sama-sama doakan dia. uh, mudah-mudahan dia uh, sakit saraf tu hilanglah. Uh, Okey. Uh, itu saja untuk hari ini. Okey, semoga kita yeah. berjumpa di lain waktu. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.